defensa de mi madre, que es de pollera, y en defensa de la bandera de Huipaila que tenemos, que nos estaban humillando. Por eso mi hermano ha salido acompañando a mi madre. Pero lamentablemente mi hermano ha muerto, me la han matado. La han baleado del helicóptero, ha venido del helicóptero como unas palabras la morir así mis hermanos. No hay justicia, no hay derechos humanos. ¿Cómo puede ser posible que vengan, disparen a quien sea y luego digan que no, que no éramos nosotros, que ellos están matando entre sí? Nosotros no tenemos armas, no somos terroristas. Ahora solo me dicen, me dicen prácticamente que está muerto, que me muerto. Batista!